Вітіскоп. Сама ситуація в країні дуже складна. І зараз людям не дуже до футболу, але воно не має впливати на тих футболістів, які виходять на футбольне поле і повинні давати свій результат. Якщо говорити про Дніпро, то Дніпро зіграв вчора свою найкращу гру взагалі про Маркевича. Ну, буває таке. Класу десь не вистачило, тому що Інтер перейшов два рази в центр поля і два м'ячі забив. Дніпро возило-возило і не змогло завести. Тобто Таке буває, в житті таке буває. Пенальті не забили, ще моменти мали, в більшості грали. Але сама якість гри, безперечно, дуже висока. І на Сансіро зіграти таку гру проти Інтера, проти одного з найкращих клубів Європи, це, безперечно, дуже дорого коштує. Тому е, вчорашня, показ... вчорашня гра Дніпра вона не є показником от, е, виступів в Лізі Європи, тому що до того грала набагато гірше. Але з приводу того, що якщо оцінити взагалі виступ в Лізі Європи, то я так думаю, що Маркевич, коли прийняв Дніпро, він почав трохи перебудовувати гру команди. І вчора, от вчора в матчі проти Інтера, я перший раз побачив, що ну, насправді десь вони починають розуміти те, що він не хоче. А з приводу цього, а з приводу того, що грають грають в Лізі Європи в чемпіонаті, ну, по-перше, дуже багато футболістів поїхало. Дніпро мав серйозні проблеми. Там Коноплянка травмований, Матеос травмований, Стрініч підписує, не підписує контракт. Джуліано немає. Нікого такого для підсилення, щоб грати серйозно на євроарені, вони просто нікого не купили. І на два фронти просто не вистачає іноді сил футболістам Дніпра. Це якщо поговорити про Дніпро. Але я думаю, що в принципі в останньому турі, якщо вони переможуть Сентетьєн і інтер не програє на виїзді в Азербайджані Карабаху. Хоча інтер вже зайняв перше місце, але думаю, що все-таки ну, якась гідність повинна бути. Чисто футбольна, думаю, що інтер там не програє. І якщо вони дома переможуть Сантетєн, то вони проходять далі. І будемо на це сподіватися. Вітіскоп спортивне відео.